Yo, yo, yo. Ey, ey, ey. Se cree que he venido a matarlo, ya pateado calle abajo. Yo no voy con armas de fuego, tú a mí me importa un carajo. Necesito algo para olvidarlo, algo más sano que la química. Esa mierda me está matando mientras lleno el bolsillo de la clínica. Igual morante antes de matarte, son leyes no escritas de la física. Tú estás más pegado que yo, son leyes injustas de la música. Yo no he sido bandolero, nunca. Yo sido un niño con problemas, enfermo, raro, diferente al resto, con la positividad de un emo. cojo como Nemo, solo en el océano. Cojo, me lo aprieto contra el cuerpo rojo. Un, un poco más hablador desde que dejé de ver gigante molino. El que me conoce lo sabe de sobra, me cuenta, soy introvertido. Incluso a veces me río, que no sea divertido que me subestimó Que sepa que he aprendido y que ahora estoy prendido Trap, bandido, jam, pam, mis amigos El que habló de mí a mis espaldas nombre un lo mío y la había entretenido Ya creo que he venido a pegarle, le han dado un en las piernas. Yo no llevo pipa ni capa, tu chapa me importa una mierda. Necesito salir del fango, se nota el ambiente que hay química. Esta mierda me está matando, le estás pintando y no pintura clínica. ¿Cuánto? Queda pa' que no vayamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Quiero porque se rayaron. que caricia sol de mayo Pago mi falla, precio de centollo, territorio payo, si aquí me oyo Tengo la sangre en el cuello, cortando mis tripas tus jamón de york Ey, veo normal si sufriste un desmayo Si tarde o temprano nos vamos pa'l hoyo No voy a enseñar a ese niño a hacer algo Yo soy su pero no su hermano maya Dime lo que sea, pero rápido Este colorete es por el vino, no soy tímido Por eso de primera soy simpático Sé lo que vivirá bajo mínimo La noria en la que viaja nuestro ánimo Se convierte antagónica con los temas más rítmicos El cierre para plástico, haciendo ruido marítimos ¿Cuánto? Queda pa' que no vayamos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Quiero raya porque se rayaron Muchas vallas, mucho payo Dice calla, no me callo Callo en ti mi verso, Es una poesía que acaricia el sol de mayo Se cree que ha venido a matarlo Ya pateado, calla abajo Pierdo voy con armas de fuego